呀，听说今天新来一个妹子跟咱拍教程啊，是她吗？不知道是。么。Hello，你好，韩老师。h 你是？我是今天新来的学生，依然。啊，你是来拍教程的，是不是？对，我现在很很紧张，我是怕网友会不会喷我啊？那你得问他们。你以前学过吗？没有。就说实话吧。真的没怎么发誓让他们证明？我发誓。过程中没学过拳击，但是什么是判拳？都没学过。 年都要从零开始给新手拍一下，下面也给你分享一下啊，一个关键的步骤，给你看一下我们怎么最快速啊。有人说学扫地要学一周，真的，我只能说一个，就是。正下呢，左脚斜线有，这边一点点，一丢丢，右边我这边四十五，上步斜线上步，然后这时候重心在这里，看我的脚是在这里的，所以这这一刻呢，我的腰整个转向这里，然后这个时候双手碰头，重心往左边甩手踢出去，抛。OK，再来一个慢动作版的斜线上步。 我来一个完成版的上步。你记记得那个重重重重点吗？左脚斜向这边上步，对吧？斜向往左前方上步，注意在左腿，转右手，右转蹬地，转成右手，对，转右手。好，哎，这个时候看一下啊，再来一遍，就是你再拧一点，对，对。然后膝盖踢的时候再去一点，再来一遍，直接上步再来一遍。哎，好，就肯定是错的，无论如何它就不可能对的，这就是对的啊。 呃，我们要挖一个坑，让它掉进去，我们再给救出来啊！做这个动作，先看一下啊。啊，我先正面朝你，然后整个侧面朝你。好，以看啊，甩手，看不头，甩手，回来，甩手，回来，对，甩甩手，甩手甩进去，然后再再甩，然后再然后我要这条线冲着我，再小心，脚跟离地一点点，膝盖弯一点，膝盖弯。不好意思，非常不要脸的插播一下，私信我们了解一下线下教练资格培训，四月十二日广州站和四月十九日天津站。它属于稍微的。 哎那种、长，甩手同时对，非常棒，已经完美了，把膝盖转一点，放松一点，对。对，再来一遍，把枪侧侧腰给我，对对，这对了，这对了，这对了，再来一遍，脚跟冲我，对对，停，好，马上在一分钟之内他就会了啊。Two thousand years later，来，再来一遍，你基本就去了，好，不错，不能再来一遍，再来一遍，好，好，基本能会了，喂，不错，再往这边，脚尖转一点，哎，很好，有力量了，再来一个。 不错，细节不注意，就是你跟我 P 玩而挑战，我跟我要撕逼打架都可以，但是没有人站出来跟我比教学的，没有啊？为什么？很多大家洞察力不够，大家接受教育程度是不够的，所以说完成一个完美的扫地动作的教学，你是要注意很多很多细节，包括心理的引导。你想让用户或学员达成的效果。 他有可能不是你嘴上说出来的，有可能我说出来的是便于他理解的，但也许不是实际我要的动作效果。但是他听到了，他通过这个信息，他会达到我要的效果啊！这才是真正的教学，这才是真正的引导。